Achtung, Achtung, Achtung. Pląsawica Huntingtona. O cholera, co się dzieje? Achtung, Achtung, Ach. Pląsawica Huntingtona. O cholera, co się dzieje? Achtung, Achtung, Achtung. Pląsawica Huntingtona. O Achtung, cholera, Achtung, co Achtung. się dzieje?